Надо брать билеты, бросайте все дела Море ждет ее, тебя, меня Купаться до рассвета Голышом все лето И солнце жарит снова, выползай из тишины. Я на пляжу лежу и кальмары вкусные жую Все, что мне сегодня надо, тело цвета шоколада Кругом одно веселье, чики-чики и весна Да нет коктейли, Глаза горят как стразы Как же хорошо, зараза! все ново в курсе Мы тусим в И это не упустим Ну вы сами в Все all inclusive Мечты сбываются и мне теперь по барабану А на солнце я похожа на Обаму смотри, от этой красоты худею Ночные пляжи, до утра у моря пляшем Под музыку диджеем быстро пролетает время А дома майские дожди, лед без остановки Мы же на пляже загораем, как большой духовке Летняя запеканка, летняя запеканка, летняя, летняя Море, солнце, трава